menebas muka Lentang lentang sesuai padang rembulan Tak golei ono ngendisi pancerino Tak titipi kidung tetep Woy jantung Lelungit

Rino wangi lewayangmu beda atiku Sungguh perta umpama kapan bayangku bisa Ragam lintang yang kulintang rambulan Aku samar kuat terlamun tak sabar sakar mekar ing ora ora kang cekar ngalak kang tante utama nunggu tumita sing tirta kanggo nelesi lumpur-lumpur